是我不如皮卡出来。 ために旅立ってシェルチャー電子ロックがこんなもん どんなセキュリティも僕の前では無力だ しまったセキュリティがまさかペガシオンを破るとはユキケント本当に君は予想だにしないことをしてくれるね昨日ワールドリンク管理局にマジカルワクチンを狙う仮面の男が忍び込むという事件がありましたこれがその仮面の男の映像です 管理局では仮面の男に関する皆様の情報をお待ちしておりますスパイをワールドリンク管理局に潜入させようとするなんていよいよデリトロスが本腰を入れてきたってことだね仮面の男だろうと誰だろうと絶対好き勝手な真似はさせないぞその意気だケント君僕も応援するよありがとう翔さん潜入が不可能なら 別の手を使えばいいだけのことさデリトロス様を脅かすマジカルワクチンは必ず破壊してみせる必ず迫る影仮面の戦士見学私の研究室をうん学校の宿題の作文が家族の仕事なんだ やっぱりダメかな昨日あんな事件があったばかりだしそれにとっても大切な仕事をしている最中なのだから一度姉さんの仕事場を見てみたかったんだけどなごめんなさいねショーいいよ気にしないで姉さんまた今度でいいからあれどうしたの翔さんケント君お願いがあるんだけど お父様パパお父上ファーザーダーディー翔さんのお願いなんですよ可愛い息子の顔を立てると思って見学させてくださいよお願いこの通りやれやれお前は言い出したら聞かないからなやったこの代わり今度の日曜日は 庭の草むしりをすることええー、そんなのありかよええー、他ならぬ翔さんのためだ了解しました反対反対大反対いきなり戻ってくるなんて不自然なピョコ今の翔をワールドリンク管理局に入れるなんて危険すぎるピョコ翔さんが何かしでかすっていうのかカロンそんなことあるわけないだろケント 俺は翔さんを信じるケトのずずはお前だ分かったもっとはっきりした証拠をつかんでくるええー、けけ勝手にしろ勝手にするふ かお前が探しているのはこの僕だろう安心していいよ僕は暴力は嫌いだからね作戦が終わるまで少し眠っていてよね

にならないようにな。悪いねケント君わがまま聞いてもらってそんな力になれて俺嬉しいんだそこを何やってんだデータはまだか、はい、解析状況はどうなってる ここがワールドリンク管理局を動かしている中央管理室あ父さんだおい父さん父さんってばケント迷惑をかけるなって言っただろうごごめんなさい <laughs> 怒られちゃったケント君そろそろ姉さんのところに行こうか でも僕どうしてもここに来たかったんだどうしても俺からもお願いしますほんの少しでいいんですお仕事の邪魔はしませんこの通り仕方ないわねやっほー失礼しますうわすごいやこれがマジカルワクチンを作っているコンピューターかさあ始めようかあ セキュリティシステムに異常発生 F18 ブロックに通じる通路が全て閉鎖されましたなんだと F18 ブロック研究室か研究室応答せよ こちら中央管理室ダメです通じませんまたしてもデリトロスがマジカルワクチンを狙っているのか警備班出動どうしたのあっちに何かあるのああ何もないわよ カロンななんだこれショ近づいちゃダメ危ないおっとショこのコンピューターの周囲には強力なバリアが張ってあるのだそうだよねマジカルワクチンを作るコンピューターだもんね でもそんなものない方がいいどうせ世界はデリトロス様のものになる何をしたって無駄なんだよ翔さん何言ってるんだまだわからないのかつまりこういうことだ翔さんが仮面の男だったなんて ダメですどうしても開きません破壊しても構わん何としても研究室にたどり着くんだやはりダメか姉さんバリアを解除してよしょお願いだよ 姉さんやめろケント君悪いけど少し静かにしてくれないか僕は姉さんと大事な話をしているんだやめなさいショーケント君になんてことを ケント君がどうなろうと知ったことではない僕が大切なのは姉さんだけだマジカルワクチンなんて破壊してしまおうよ姉さんそして2人でデリトルス様のもとに行こうそうしようまた兄弟仲良く暮らそうよいや姉さんあなたはショウじゃない私の知っている 弟の僕がこんなにお願いしているのに絶対嫌仕方ないな姉さんバリアを解除して出ないとケント君がどうなるか どういうことそれケケンンショウやめなさいショウバリアを解除してくれるよね姉さん早くして出ないとやめてバリアを解除するから しろって言ってるのに僕は暴力は嫌いだでも君にはきついお仕置きが必要みたいだね いかんジョン戻ってこいサンキューカロンショー 絶対に大丈夫かショウしっかりしろペガシオンメットのパワーを使いすぎたか仕方がない最後は俺が決着をつける ケントペガシオンがクリスタルエリアに出現した 剣とその怒りを悔しさを力に変えるのだ グラディオせめて貴様だけでも始末せねばデリトロス様に申し訳が立たぬミラージュソードヒルパワーしいスピードとパワーピョコこんな攻撃を受け続けたらグラディオンでもミラージュソードフルパワー <laughs> <laughs> どうだ私の最強兵器の威力手も足も出ぬまま地獄に落ちるがいいそんなものがそんなもの何だって言うんだよなぜだなぜ攻撃が通じないなんでだと んなこともわからないのか俺は今めちゃくちゃ怒ってんだよ武器選択グランマグナム ために涙で勝負じゃペガシオンとショーのデータ共に消失別の誰かに回収されたピョコなんだって俺助けられなかったショーさんを助けるってレナさんと約束したのに俺元気出すピョコごめんなカロン 俺がカロンの言うことを信じていればこんなことにはならなかったのに友達を信じる気持ちそれは大事なことだピョコでも悪いのはショーでもケントでもないピョコデリトロスピョコカロンしっかりするピョコ落ち込んでる暇なんてないピョコああそうだな翔さんは俺が必ず助け出してみせる必ず お帰りなさい翔さん彼が助けてくれなかったら本当にやられてたかもしれないよなんだよあのざまはふん所詮口ばっかりの役立たずださあ真打ち登場と行こうぜドラゴン ごく不安そうだけど大丈夫かなよしここは俺と葵ちゃんでバッチリ応援するしかないだから直樹ゆかりちゃんのためにも早く帰ってこい次回「電脳冒険記ウェブダイバー100番勝負友との絆」にプラス A